Каковы будут дальнейшие шаги в сотрудничестве с этими заказчиками, если моторы придутся ко двору? Ну, вы знаете, <clears throat> мы не ставим перед собой целью сотрудничества с этими заказчиками. Мы ставим цель организацию серийного производства этих моторов. А там уже кто будет покупать, как будет покупать, это уже будет взаимоотношения производителя и потребителя. Между ними, но <clears throat> производитель <clears throat> должен продать продукцию по приемлемой цене, обеспечить гарантию, сервис, обслуживание, техническую поддержку и все остальное прочее, как полагается. И мы должны это отладить. То есть, для большего понимания, Производство двигателей – это только лишь одна из частей того, что необходимо сделать нам, если мы хотим развивать это направление. Да, абсолютно То верно. есть сервис тоже никто не отменял? Никто не отменял. И мы же не ставим перед собой задачу <clears throat> производства, ведь компания заточена под другой, под разработку. И поэтому, если мы сейчас будем втянемся в производство, у нас возникнет антагонизм. Потому что экономика и организация труда – у разработчика и у серийщика, они разные. Абсолютно разные. Значит, у нас задача не единичные моторы продавать, а продавать технологию. А продажа технологии, это не значит, что вот я двигатель намотал, вот, а потом я вот, смотри, ну ты сюда виточек, сюда это. Скажет, нет, дорогой, это нету Ты мне дай, во-первых, документацию. Технические условия на двигатель, руководство, паспорт, протоколы испытаний, заключения, сертификаты, да, технические условия. Все это зарегистрировано должно быть, да? Полностью все. Ты дай мне технологическое оборудование, какое, где, что, оснасточку, потому что тут станок без инструмента – это не что это металлолом. Отлажена технология и обученных людей – которые могут. И покажи, что это действительно реализуется. Вот это разработка, вот это продается. И под конкретные объемы производства, причем все это должно быть заточено. А не так, что вот я сделал, у меня прекрасный двигатель, на. Скажут, а зачем оно мне на? Оно мне не на. И мы же сколько вот уже наблюдаем, что один двигатель изготовить – это одно. Но довести его до уровня сертификации – тот же самый двигатель. Совсем это другая. на порядке отличающийся по трудоемкости процесса.